嘿，Welcome to the Kevin Channel。时间回到二零二零年六月六号，高中乙组决赛的第二天。嘿，比赛地点在中原大学，里面有满满的精华，合家观赏，请慢用喽。No no no no no no no。 然后我才高中，王洋加油，王洋加油，靠你靠你吹了，讲话。 人钉上来，然后整台喷掉啊！脚碰在最里面的话，三小啊，断时间长。好，加油！ 像那种，他写着“宝宝宝宝”，我就没看。我就我就，眼圈大，靠谁？我好紧张啊！我感觉。天哪！我操！ 呛死啊！呛死啊！ 如育嘛，健身，体尔。金马演员，操你！ <laughs> 没我事，我是今天的战犯吗？还是不是我？今天不是我 <laughs> 可以吧？OK 啊。有什么话想说？差点摔死。哈哈我地板好烫，靠！可是。我没有。没事，我说。没有。去。我很想揍人。哈走，你先推。不错，不错，不错。学弟很乖。哈哈哈。香香哥，不错啊。 冤枉啊！公司二十块啊！继续保持啊！早上十一点的比赛，比完之后就放空，然后中立火车站附近晃晃绕绕，然后现在应该要去中原大学，对啊？中原夜市，对，然后这里火车站的他妈阿老都超多的，没有是国际义工， <laughs> 要尊重，respect。 阿老义工啊，好，那等下要去中原夜市，拜拜。什么鬼？哦，这真是唯一挚爱，唯一挚爱。啊，这啊就是传说中的魔怪 Max。嗯 n s x 1 8 0 哎，小摩托，七十五 cc。哎，大便怪兽，哎。然后这一台是，狂傲越野。嗯，不错不错。然后来到了一个，我也不知道是中原越野还是什么万科的，就就乱走乱晃，没办法，六百块。 哎，五号洞穴的同学，没有。五号洞穴的同学，哎，你是住山上没有喝过幸福糖哦？他妈兴奋成这样，真是傻眼。好笑吗？太赞。 <laughs> 太赞。哦，全包都是餐钱，盖不起来，怎么办？盖不起来哎。哦，奇怪。 嗯，国语国语，韩国语，披萨披萨是披萨，拜拜喽。 <laughs> 哦，山上山上没有披萨哦。哈谢谢也要发哦，三餐吃腻哦，三餐甜吧？ <laughs> 现在有点想大便，开个门， <laughs> 开开个门哦，我先想。 神经病啊！到底想怎样？大便，你们真的是一个笑哎，太 <laughs> 太强了。 太多， <laughs> 哎，床上用，请你吃大喽， <laughs> 完美的一天落幕啦，再次感谢三枪哥带来给我们欢乐。